Burundi. Wapo Wakristo mioyo yao ni vigumu kiasi hicho, hawahitaji kubadilishwa, hawahitaji kurekebishwa, hawahitaji kusahihishwa, yani walioingia ndani wanayoelewa wao wameweka mipaka, lakini kitabu kizungumza na kamili kinatuosaidia kukubali uruhusu okolezi ya Mungu ifanyike, aondoe huo moyo wa kijiwe sasa, alafu akuletee moyo wa nyama. Moyo wa nyama unapopewa ndipo unapopata toba unamlilia Mungu akusamehe ili Bwana akupatie tabia yake, ndipo maneno yake sasa yatakaa ndani yako, na wewe utakuwa na hiari tena, utapenda. Moyo wako utakubidisha, moyo wako utakusukuma kupenda kuyatenda mapenzi yake. Utazifanya, utayatenda, utashika yote hayo, yani kwa uhiari, kwa sababu ule moyo wa kijiwe sasa umeondolewa halafu umepewa moyo wa nyama. Nimsikiza mfundishaji wetu hapa mchana wa idara anasisitiza huduma binafsi. Hizi huduma binafsi tunaongeza neno binafsi, maana wewe mwenyewe ndio unayeenda kuhudumia. Wewe binafsi unachukua kitabu unampelekea mtu, wewe binafsi unamtembelea, unajifunza wote Biblia, wewe binafsi unamwombea yule mgonjwa, wewe binafsi unamkaribisha wewe binafsi. Ndio maana nasema huduma binafsi. Kwenye ubinafsi pale lazima uwe na nafasi ya kuwafikishia wengine, maana moyo wako ni wanyama, lakini kama hauna moyo wa nyama, hata huduma binafsi utaweza Hata angesema tusaidie maskini, unaleta nguo iliyochanika. Ukitaka kuleta msaada, unaleta makombo ya hela, kwa sababu wewe kwako una ubinafsi, bado moyo wako ni wa kijiwe. Amani, habari za mchana na wale wasikilizaji wanaotusikiliza, sijui wewe una moyo wa namna gani? Eh, moyo wako bado ungali wa kijivu, uko kanisani, ni Mkristo wewe, moyo wako ni mgumu. Angalia moyo wa nyama. Kwa nini tunazungumzia moyo wa nyama? Nyama ni chakula eh, nyama ni chakula, na Biblia inaposema hapa chakula, nyama hii, sisemei nyama nyama, lakini nazungumzia nyama kama chakula. Wasukuma ukisema chakula, umekula ugali lakini ukienda kwa Waisraeli ukisema chakula lazima uwe mkate, ukienda pwani ukisema chakula lazima uwe wali, ukienda kwetu Kagera ukisema chakula tunamaanisha ndizi eh, maana ndizi bila kupanda mezani sisi tunasema wamepika ugali na wamepika mchele, lakini ukipika ndizi nasema aha, wamepika chakula. Eh, wale mnaopika mezani, jamani, mimi ukitaka lile vizuri, leteni chakula nakula kile chakula. Hicho ni chakula, moyo wa nyama. Nyama ni chakula. Sasa kama ni chakula, sikiliza wewe, ukitaka kuelewa nyama kama chakula, chakula kikiwa mahali kinaleta mahusiano. Angalia nyama kama chakula. Kwanza, nyama inakubali mapishi yote. Unaweza ukakaanga, unaweza ukairosti, unaweza ukabanika, unaweza ukaisaga yani vyovyote unaweza ukachoma nyama, inakubali mapishi yote. Maana yake ni kwamba nyama, moyo wa nyama unakubali mafundisho yote. Mafundisho makuu ni sawa, mafundisho ya idara ni sawa, mafundisho ya yote ni sawa, yaani una waimbaji wa kiimba ni sawa, maombezi ya kija ni sawa, huduma ya sadaka ni sawa, yaani huo huo sasa ndio moyo wa nyama. Wanasifiwe. Sasa angalia nyama inavyoleta mahusiano. Moja, angalia msibani. Nyama ikiwa msibani, huo msiba utakuwa na heshima sana. Watu wote wanakuwa na utulivu kabisa, ili mradi wanaangalia nyama hapo, utaratibu unafuatwa, maana kila mmoja anajua atapata. Hata wanaochimba kaburi wanachimba vizuri, haliwezi kuwa dogo, yaani watakusaidia. Hata mwandani wanaweka shimo, litakuwa refu Eh, huwa ninaona wazee wakati wa mazishi ya kawaida, msiba ambao umepika viazi na dagaa na maharage, wale wazee kabisa waka wanakaa pembeni, lakini msiba wa nyama, hata wazee huwa wanakuja kwenye kaburi, wanapofukia wanasogeza sogeza udongo kama kwamba wanaelekeza vijana hawajui kufanya kazi, na waonekana kama hata wazee walikujali sana yule marehemu, lakini huwa sio maana yake. Ni kwa sababu kuna mboga pale nyumbani Eh, utaona kwa Wajita wanasema Wajita hawa wana milio miwili. Wajita wale wa, watoto wa kike wasichana na wale wa kike wanalia es, wakiona iko pale ataweka hata ma, mate machoni hapa, lakini analia Yesu ongelea, imening'inizwa pale. Eh, hiyo ni nyama. Alafu akina mama wenye mapengo mapengo, mimi yameshalegea, nina maongo, nina maongo, nasema sintaiweza ile nyama. Kwa hiyo ndio matatizo ya nyama, yaani nyama ikiingia kila kitu kinabadilika. Msiba unakuwa ni sehemu ambayo watu sasa eh, wacheza karata hawapungui pale, vijana wanaleta magogo mapema kwa ajili ya kikome, yaani shughuli zote zinafanywa haraka haraka, kwa sababu hapo kuna kitu cha ng'ombe kilia, na huenda jioni nyingine za nyama inaleta mahusiano kwa hiyo ndio maana tukapewa moyo wa nyama. Hii huduma binafsi isingechelewa kama tungekuwa na mioyo ya namna ile, tungelijituma kama nyama. Inapofika mahali, kila mmoja anajibidisha. Ukiangalia nyama kwenye harusi, basi hapo ndipo usiseme, hata vigelegele utasikia, mpaka bibi harusi anachukia, anaanza kulia, kwani nichelewesha hawa vigelegele, mawosia hayaishi wakijua tu kwamba kuna muro. Wanasema eti bibi harusi analia hataki alikuwa anapenda kwao. Hapendi kwao, mmemchelewesha. Ondoka. Maana ninyi mnacheza cheza hapa mnaangalia nyama. Mnaruka ruka hapa mnaangalia nyama. Mpaka mtoto wako anasema mshao nitafika usiku nyumbani. Lile godoro langu na chumba changu nitakizoea lini? Mshao anaamua kulia. Maana nyumbani alishaaga. Ninyi mnaongeza hey, eh, eh, hey, malini nini hapa? Nyama ina mambo magumu sana. Kwa hiyo kuopewa moyo wa nyama unavishwa majukumu mengi sana ambayo nyama inayafanya. Amani, hamjambo? Wewe na moyo wa jiwa au moyo wa nyama? Natamani tunapomaliza kambi hii tuwe na mioyo ya nyama. Hebu tusome kwanza Zaburi, mioyo Daudi alipoudai kuwa moyo wa nyama. Zaburi sura ya hamsini na moja fungu la kwanza kuteremka hapo chini, Daudi aliudai huo moyo huo moyo wa nyama, maana aligundua akasema kwamba ee Mungu rehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uo haja tuliyo nayo. Daudi alionyesha haja, akaungoma, akaungama dhambi yake, akauhitaji ule moyo wa nyama umuongoze kuyatenda mapenzi ya Mungu. Wanandoa, darasa la wanandoa, utakuta wengi wameachika, sijui nimemwacha mwanamke, nimemwacha mwanaume, eh, ee, mme wangu anijali, mme wangu ni mgomvi, haleti matumizi, mke wangu sio anafanya fanyaje, marumba What? watu waliopendana tukawaimbia upendo, wawili wamependana, lakini katika maisha ya ndoa, ndoa inafarakana. Dawa ni hii. Ninyi kama uko hapa, nenda ufanye hivi. Ndoa inarudishwa na uhusiano na moyo wa nyama. Hata ungenunua nyama yenyewe tu itakufundisha kwamba mahusiano ni msingi. Angalia, mwanamke siku zote hapokei sabuni. Ukija na sabuni nyumbani, mama hapokei sabuni Ukija na kabeji kubwa zuri, mama hapokei hilo li kabeji. Ukija na samaki atakwambia niwekee kwenye chanja hapo nije niparue, anaendelea na shughuli zake, hawapokee yake hayo. Sasa ukitaka urudishe mahusiano, mama akupokee, nenda uchukue kento zinayoonyesha onyesha kidogo, uchukue hata kilo moja tu ya nyama, weka na nyanya juu yake za shilingi mia tano na kitunguu cha shilingi mia tano Alafu uache unapoondoka mwachie nguo za kufua na sabuni, alafu umerundika na mihogo ya kumenya hapo. Alafu ufanye hilo zoezi ili upige uone mahusiano yanarudi. Nenda sasa, alafu unabadilisha na njia. Unafika mahali pale unajifanya na msalimia jirani. Eh, hamjambo. Mama atasikia anasimama anakuona. Alafu ana macho makali anaweza kuona nyama. Mama akishaona hiyo, mama ataanza sabuni ataacha mwenye maji na kujipangusa anakopa na mwendo sasa anakimbia kuwahi kupokea. Na mama akifika lazima apige goti chini, salamu ile irudi, anakupokea. Njoo naye tu vizuri, fuatilia. Uje unaongea vizuri, hasa mnarudi mjini, sio kijijini tena. Mkifika nyumbani, mama haamini kisu chake nyumbani. Anatuma mtoto, nenda kwa jirani hapo ukaniazimie kisu ili wajue kuna nyama. Eh na mtoto naye anayetumwa anatembea, hawezi kutembea shoti kulia, anaongeza madaha, mguu mmoja mfupi, mwingine mrefu namna hii. Alafu akifika anauliza, he, mama amenituma kisu, kuna nini? Kuna nyama? Ndio ushuhuda sasa, huduma binafsi inaanza hapo, huduma binafsi inaanza. Ah, kileta mama, akiweka hapa, paka naye anakuja, anaacha kuini, mbwa naye, kila mtu anarudi kwenye wajibu wake. Sabuni ile mama ameacha mwenye ndoo inalowana mwili. Alafu sasa ile nilichokuwa natafuta nimekipata. Basi mama anaendelea na shughuli zake. Tangu hapo mahusiano yanarudi. Bwana asifiwe sana. Jamani, mliohudhuria makani, msirudi nyumbani na mawe, rudini nyumbani na mioyo ya nyama, ili nyumba zetu zikarudishwe kwenye mahusiano. E, maana tumesoma katika Luka, anasema nabii Uh, alipokuja Yohana, anapokuja ni kuwafanya wazazi mioyo yao iwaelekee watoto wao na watoto nao mioyo yao iwaelekee wazazi wao. Haiwezi kutokea hii kama hatukupokea moyo wa nyama. Kwa hiyo jioni ya leo, huo moyo wa nyama ndio Daudi aliyeuomba. Wakorinto Paulo anaandika, mtu anapompokea Yesu Kristo akakubali kubatizwa, anabadilishwa, anakuwa kiumbe kipya. Ukiwa ndani ya Yesu Kristo, ya kale yamepita, tunayaacha ndani ya maji. Ndio maana Marko 16:16 anaandika, anasema aaminie na kubatizwa, huyo ataokoka. Anaokoka ile ghadhabu ya Mungu, maana Yohana sura ya 3:36 amesema Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hatapata uzima, bali ghadhabu ya Mungu inaendelea kumkalia. Ukikatalia moyo kabaki na moyo wa jiwe, maana ghadhabu ya Mungu inaendelea kubaki juu yako, na wewe utaendelea kufanya mambo yote yaliyo maovu. Eh, hata kama ungalihubiriwa kiasi gani, huwezi kuwa na badiliko, maana mambo haya yanabadilika kwa kulipokea neno la Mungu na kulifanya liwe sehemu ya maisha yako. Eh, Zaburi anasema mia moja kumi na tisa fungu la tisa ajabu ajabu, wakati fulani hata shule hamalizi, anaishia kufukuzwa, maana hakulifuata neno, hakulitii neno. Kwa hiyo neno la Mungu kwetu sisi ni la muhimu sana, lipate nafasi katika maisha yetu ya kila siku, litatuongoza na kutuadilisha katika utendaji. Lakini kama hatuwezi kulikubali na kulifuata, basi leo tutatembea katika barabara ya utendaji wa maovu ambayo Paulo alisema katika Wagalatia sura ya tano fungu lile la kumi na sita anasema eh, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani kushindana na Roho, na Roho kushindana na mwili kwa maana hizi zimepingana, hata mwezi kufanya mnayotaka, lakini mkiongozwa na Roho hampa chini ya sheria. Basi matendo ya mwili hayo ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu, hata kama ungelihubiriwa kiasi gani. Kama hujafungua moyo na kumruhusu Roho Mtakatifu ili kwamba haya mambo yapate nafasi, utaendelea kuona haya maovu, basi mpaka mwisho wake utakufa katika haya. Siku moja alikuwa anatembea na mke wa mtu mwingine, na mle mwanaume akajua, akafuatilia kwamba kwa nini huyu bwana anatembea na mke wangu. Akaamua kaenda kanisani. Kanisani hapo hawakufika mwisho na wala hawakuacha hiyo tabia ya uasherati ama uzinifu. Yule bwana akasafiri mahali fulani, akaambia unapotoka mke wako anaenda na yule mwanaume, akafadhilia akawakuta baa usiku. Alichokifanya yule mwanaume, alichukua chupa ya bia akaitikisa, alafu akampiga ngeo namna ile. Yule mwanaume jicho moja likatoka kabisa, alafu akaenda akatibiwa, akapona. Alipopona si kwamba tena waliacha, kwa sababu mioyo ikishakuwa ya mawe haiwezi kubadilika. Akaambia, utakuja tu mpenzi, ni wewe tu mpaka kifo kitutenge na kweli akaenda. Sasa kwa sababu ameenda ni usiku, kumbe ile alipokuwa mahali pale kwenye katani, sasa anaendelea kusubiri. Yule mama anampangia baba chakula mezani ili aende waonane na mtu wake hapo nje. Lakini sasa, kwa sababu alishagongwa na nyoka, ana wasiwasi, anaangalia kama kivuli mtu anakuja, lakini anakuwa yuko chonjo. Sasa kumbe, wakati anaendelea kuinama, anasogea kwenye katani. Alipokuja kuinama Katani ikatambua jicho lile la pili. Sasa usiniambie aliendaje nyumbani, mimi sijui, maana mioyo ya mawe wataendelea kuona maovu mpaka mwisho. Hawawezi kupata njia ya kuondokana na jambo hili, bali watie moyo kuwa na toba ya kweli, mioyo yetu isafishike, ili tuweze kupokea uh, utakaso, tusafishike Unapoondoka kwenye makambi haya umebadilika kabisa. Mdomo wako uliokuwa unakula ugoro hauli ugoro tena. Akina mama wengi wako kanisani wanapenda kula ugoro. Ninawahakikishia kwamba nafasi ya uzima wa milele hutaipata, maana ukienda mbinguni utautafuta ugoro kwa nani? Kwa hiyo kwenye makambi haya, sikiliza hii Injili, uondoke na moyo wa nyama, uwaseme hata ugoro sasa nimeachana nao. Akina mama hamjambo, mko hapa lakini mkienda huko mnapoteza muda mwingi kwa sababu ya kula ugoro. Mama mmoja alienda Dar es Salaam kwa kijana wake, akamkuta anaishi kwenye orofa ya tatu huko juu, alafu anafanya kazi kule. Nafikiri mama alitoka Magu hapa, alitoka ndio, alitoka kutoka maeneo haya nafikiri, afika Dar es Salaam, amepanda huko juu, amekaa vizuri eh, akatekewa chakula kizuri na hiyo nyama akatafuna, alafu na kafelu na kasoda na basi mama akasema yeye kuzaa ndiko huko. Hasa mawazo yakaja, kaugoro kwa watu. Akapeleka mkono kwenye kona na ameiangua, akafungua kafundo, akajaza hapa, akashindilia mdomo, mkamwana alikuwa ametoka kidogo. Sasa wakati mdomo umejaa, ndipo mkamwana anakuja, mama mama atafanyaje? Sasa mkamwana anakuja, hawe ana pa kutema rovasi chini, kuna nini na nini. Mama akaamua kumeza yale maji ya ugoro mpaka machozi yanatoka. Sasa hayo machicha ataweka wapi? Na mkamwana amefika, mama nakuita, usikii. Mama ilibidi aingize ulimi haraka haraka, akameza na yale machicha haraka haraka. Mama kwa uchungu akasema, hapana, mimi mnipe nauli niuli nyumbani, nikiwa kwangu pale mapu nakula kaogoro kangu natema hapo vizuri. Kaogoro mbinguni hakapo, utashuka tu, hata kama ungepewa lifti ya kwenda kule. Lazima umebadilisha moyo na tabia kuna mambo ambayo tumeyazoea, tumekuwa Wakristo miaka nenda rudi, lakini hatujaachana na ugoro, hatujaachana na sigara, hatujaachana na na swala la wanawake, swala la wanaume, yaani uongo, ugomvi, viburi, yote haya yamo kwenye moyo wa jiwe. Lakini moyo wa nyama nasema wao wanakubali na wanaongozwa na neno la Mungu. Kwa jioni ya leo tunapohitimisha huo moyo Moyo huo sasa wanyama ukipewa, ndipo utakapoweza kumfanya Mungu awe wa kwanza. Maana yeye anasema ukipewa moyo wa nyama, yeye Mungu atakuwa Mungu wako na wewe utakuwa mtu wake. Kwa hiyo hapo ungali duniani utaendelea kumfanya Mungu kuwa wa kwanza katika kila jambo. Kwa hiyo